Every time I wanna change, there is someone at my door. When I'm back to rearrange, you just want more. more. Every day when you're with me, I feel your shadow. Okay, noch den Bauch ein bisschen einziehen, das gibt dann mehr Likes. Das linke Knie noch ein bisschen anwinkeln, okay? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, kannst du dich bitte beeilen. Rechts rumdrehen, genau so, ja. Ja, stopp, stopp, stopp, so ist okay. Dann noch das Kinn ein bisschen höher. Okay, die Taille noch ein bisschen nach links beugen. Den Arm noch ein bisschen nach oben. Ein bisschen sympathischer lächeln. Danke. Perfekt.